आप लोग शौच के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग शौच के लिए प्रयाग जंगल जाते हैं क्यों क्योंकि हमारे यहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं है जिसके कारण हम लोगों को जंगल जाना पड़ता है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चार जिलों में एक साथ चलाए जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य हर गली हर मोहल्ले सड़क को 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ बनाना है भारत सरकार इसके लिए करोड़ रुपये खर्च कर रही है करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद आज तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां अब तक शौचालय नहीं बन पाए हैं रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत गांव लोकनडंडे में शौचालय नहीं होने के कारण मीना कुमारी जैसे गांव की अन्य महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती हैं शौच के लिए बाहर जाने के दौरान वे हमेशा असहज महसूस करती हैं जंगल जाना अच्छा तो नहीं लगता है पर मजबूरी में क्या करें जंगल जाना पड़ता है कोई दिक्कत होता है वैसे बाहर शौच करने जाने में बाहर सोच कर सोच करने जाने में दिक्कत तो बहुत सारी होती है जैसे हम लोग सोच जाते हैं तो प्रया बहुत सारे ऐसे बदमाश लड़के होते हैं जो आड़ में छिप कर देखते रहते हैं जो अच्छा नहीं लगता है कितने घर होंगे गांव में चालीस पैंतालीस है तो किसी के यहाँ शौचालय नहीं है नहीं है बच्चा हम लोग बच्चा को भी छोड़ के जाते हैं तो बच्चा रहता है घर में और फिर आदमी लोग भी रहता है जंगल में डर उड़ लगता है इसीलिए बाहर जाने में बहुत खराब लगता है तो आप लोगों ने कभी इस बारे में मुखिया या वार्ड से कभी बातचीत नहीं किया बातचीत तो किए हैं लेकिन अभी तक तो सुविधा हम लोग को नहीं मिली है देखते हैं इस साल फॉर्म भरे हैं पर मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो गारंटी नहीं है अब तक आप लोग शौचालय को लेकर कितना बार फॉर्म भरे होंगे दो तीन बार फॉर्म भर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि प्रखंड मांडू के प्रखंड विकास पदाधिकारी जय कुमार राम को उनके contact number eight zero eight four three eight three four zero six पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं मैं बसंती सोरेन झारखंड के रामगढ़ जिले से इंडिया अनहट के लिए